he Ο γενιοχέους πάρυπον το επισεσαγμένο ε, σούς δέγνωση προς τον ρημόν. Του χελκίου εγκρεμαμένα εις χαλούσεσι ε χυμάσι. Έιτα επί του σεσαγμένου καθίσδεϊ, καί τους πρόσθεν προχεαυτού μάστιγι ελάωνεϊ. kai euthynei tois skoinois ton axonen kriei toi oxungioe ek skeus to oxungion sunechontos kai katechei ton trokon en apochremnoi katabasei trochopedei kai houtos heniohei epi ton harmato trochion hoi dynastai exipoe o huntai, chrontai, cae hupo duoin heniochoin. En hamaxei heetis lampeene caleitai, alloi difrois en reedioe. Ta foreia cae anaclinteeria apo duoin hippoin bastasdetai. En abatois topois oresin anthamaxon sagmariois chrontai.